Salut! Astăzi vreau să-ți uh, improvizez despre a obosi. M-am gândit că există și un sens pozitiv al acestui verb uh, și acela ar fi că să nu mai locuiești foarte mult în mental, ci să mergi mai mult în emoțional. Cunosc oameni care uh, spun că nu mai simt anumite sentimente, de exemplu nu simt poate, nu știu, recunoștință față de cineva față de care ar trebui să simtă sau uh, nu mai pot empatiza ușor, deci nu se mai pot duce în emoțional foarte mult și mă gândesc, deși gândesc, deși sunt în mental, nu? Uh, și mă gândesc că atunci când îți obosește mentalul, uh, lucrurile sunt mai simple pentru că vei trăi mai mult în emoțional. Tu ce zici? Ciao!